<coughs> fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vai ser vídeo de Mal Stars. Então bora pro vídeo. Vai aqui. Primeira sem fazer jogar é com a série que foi jogar do Ero. Esse Time for trouble. Exatamente esses personagens. Começa e Pai. Eu tenho três chances com três personagens diferentes. Eita! E eu morri com um, ai com outro. Ai. Com outro. Ai, coltão. Ai, coltão. Piu, piu. Vamos. Cadê? Ai. Ah, não. agora. A internet que não ajuda. Agora bufa subir. Aí tem medinho, bu. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu. Vai com medinho, bu. Bu, bu. Vitória. Vitória. Vitória. Vitória. Vitória. Vitória. Agora. Vitória então, né, é vitória. Eu posso morrer, mas tem que você. Nunca como for se eu morrer? Vamos vencer, vamos vencer. Mas não, como morrer não for vencer. Vitória. Aqui é a Naruto, eu quero botar em outro modo. e Um pique. Eita. Ai, mantém a roça. Oh, aí faz fica oficiando aqui o medo. Mata essa roça. Mata a roça. tenho muita coisa. É que isso. Mas a Marcelo, outra tá pessoa derrubou. Ah, não. Não sei como é que pessoa quer é me capturar. Recomendo, faço muita diferença nas pessoas. Mas tem algumas pessoas Vamos perder, vamos perder assim Vamos perder. Por que você não perdeu? Vai. Fica aqui que eu vou trair eles. Já que eu não fico tanto, não, não tô me Nossa, Janita, Anitta, formato extra, Anitta. Mata Anitta, mata Anitta, Anitta, Anitta. Olha, Anitta. Anitta, mata Anitta. Quem fechamos? Enfim. Eu cheguei com. Tá personagem assim, bom. muito bom. Eu vejo que eu tenho um pouco. Não queria pegar futebol com esse. Mas não vou pegar. Vai ser é muito bom no ataque. força. Mas se puder matar. Né, tá? É, viram. A idade é de perto. Se Terra puxa a pessoa. Se Poder puxa. Puxa! Pra perto. Ai, era é mais pro ataque. Ela é, é de perto. Mas tem um pouco de medo. clicou no clicou aqui aqui não estou que eu assim foi dando pureta. O campo coloco não. nós. Nas nasce em pimo, no futebol. É pimo. Solta longe dessa bola, Pimo. Troca, não importa. Que é. Bom, só solta ela. Ele é muito apenão. Ele é de longe. É só matar. Mas é um pouco de longe. Ele tem que chegar pertinho, é o personagem. Hum. hum. Vai! A gente tem que focar lá em cima. Uh, vai! Pera, eu não preciso. Mas a gente meu de um funcionário. Fácil. Vamos, vamos ver o que tem. Vamos que tem. precisa que é as pessoas é que você tem é o louco Que é aqueles personagens que são me deixam né, vilões, menos essa. Out of my way, Jabroni! Uhum. Que ninguém não mata um beijo. oito, sete, seis, cinco, quatro, dez, dois, um e zero. E vencemos. Então deixa o like, se inscreve senhor pessoal! E fui!